完璧気を抜くな私の手元にはまだ Z が控えているはい私は死神だそこだああああああ するな次はもっとってがいい叫んでくるぞいい調子だキスを負わせてやるああを締める前にどうしを消費しろマヌケ